cómo me vendría bien tenerte aquí frente a mí, mirarte fijamente, sin tocarte, sin tenerte, cómo me haría bien sentir tu olor a rosa fresca, notar tu sabor a vainilla y fresa, cómo me haría bien cuánto podría yo dar por poderte amar entera, devorarte dulcemente una noche entera, cuánto podría yo dar, que me gustaría abrazarte, rodearte con mis brazos, cerrar los ojos para recordarte, decirte lo que voy Marte, Pero ya ves, la vida nos separa. Tú allí y yo aquí, siempre unidos, pero con muchos kilómetros entre nuestros nidos. ¿Cuánto podría yo dar por poderte amar entera? Devorarte dulcemente una noche entera, ¿cuánto podría yo dar? Que me gustaría abrazarte, rodearte con mis brazos, cerrar los ojos para recordarte, decirte lo que voy amarte. Pero ya ves, la vida nos separa. Tú allí y yo aquí, siempre unidos, pero con muchos kilómetros entre nuestros nidos. Pero ya ves, la vida nos separa. Tú allí, y yo aquí, siempre unidos pero con muchos kilómetros entre nuestros nidos, entre nuestros nidos.